गुलशन भी अब तो वीराना लगता है हर अपना हमको बेगाना लगता है हम तेरी यादों में खोए रहते हैं लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम हो जिंदगी का गुजारा सनम